del pecat Ànimes valentes que heu purificat Els dimonis del passat Som la falç, el foc, la forca, el blat Un poble en son que ja repis colat Quan l'espurna pren la flama Supura l'alegria, creix la plaga Som bruixes, mussols Filles de la nit, aixecat del vol Som els ulls del subsol Criatures de l'infern, somni etern, riures,